Résumé de la leçon 2. Pour effacer du curseur jusqu'au mot suivant, tapez DW. Pour effacer du curseur jusqu'à la fin d'une ligne, tapez D Pour effacer toute une ligne, tapez DD. Pour répéter un déplacement, ajoutez un quantificateur 2W. Le format d'une commande de changement est opérateur nombre déplacement ou opérateur est ce qu'il faut faire comme D pour effacer nombre, un quantificateur optionnel pour répéter le déplacement. Déplacement déplace le long du texte à, à opérer tel que W mot dollar jusqu'à la fin de la ligne, etc. Pour se déplacer au début de ligne, utilisez un 0. Pour annuler des actions précédentes, tapez U minuscule. Pour annuler tous les changements sur une ligne, tapez U majuscule. Pour annuler l'annulation, tapez CTRL R. Lesson 2 Summary. To delete from the cursor up to the next word type DW. To delete from the cursor to the end of the line type D dollar. To delete the whole line type DD. To repeat a motion prepend it with a number 2W. The format for a change command is operator number motion where operator is what to do such as D for delete Number is an optional count to repeat the motion. Motion moves over the text to operate on, such as W word, dollar to the end of line, etc. To move to the start of the line, use 0. To undo previous actions, type lowercase u. To undo all the changes on a life, type capital U. To undo the undos, type Control R.